Hola, em dic Aitor Alfonso i vaig a presentar el problema a trobar una aproximació harmònica a l'helicoid fent ús d'una superfície de Bézier de grau 5. Bé, el que volem fer és una aproximació eh, per mitjà d'una superfície harmònica de Bézier a l'helicoid. El motiu és que aquestes superfícies estan determinades totalment per, per els punts de control de la primera i de l'última fila. En el nostre cas agafarem dues rectes que es tallen perpendicularment a l'espai, una situada al, al pla z igual a 0 i l'altra situada al pla z igual a 1. Bé, la següent pregunta que ens hem de fer és quan, quan una superfície de Bersier és harmònica. Eh, per això anem a calcular la paràsia de la superfície anem a fer ús del següent teorema. Donada una red de control en R3, la superfície de Bessier associada és harmònica si la plàcia és igual a 0, és a dir, si i sol si es complixen les següents equacions, on tant com i i j van des de 1 fins a n, j aniria en principi des de 1 fins a m. Eh, els a sub i j i B sub J es calcularien per mitjà d'aquestes condicions, d'aquestes equacions. Així només les 6 anirien fins a n menys 2. Realment, el nostre exemple, el de l'helicoid, el que volem fer, eh, anem a necessitar que no sigui rectangular la superfície, anem a calcular-la dins del quadrat unitat. Aleshores anem a utilitzar el colorari següent, el teorema. Si la superfície associada, d'acord? és esta, eh, les condicions són prou paregudes al del teorema, però tant la J i la I arriben fins a N. Tant teorema com colorari estan demostrats a, al treball de Juan Monterde de l'any 2002, eh, superfícies de Bessier d'àrea mínima. Anem a fer ús del colorari ara per a fer, per exemple, una superfície de Bessier de grau 2, és a dir, la n igual a 2, anem a veure les condicions que m'enseixen. Fem n igual a 2, per i igual a 1, substituïm els valors de la i per la 1 i eliminarem ara els coeficients que no existissin. Els coeficients que no existissin són, per exemple, els de c menys 1, 2, el, el c menys 1, 2 de moment ells sí. I ara farem j igual a 0, obtenim una equació, fem j igual a 1, obtenim una altra, calculant els coeficients de 0, 2, per a j igual a 2 obtindrem una altra. Ara, per a igual a 2, fem la mateixa operació, eliminem els coeficients que no existissin, i comencem a fer ara j igual a 0, j igual a 1 i j igual a 2. És a dir, en total existeixen 6 equacions. Tenim 6 equacions. I per mitjà d'aquestes equacions podem ficar 4 punts en funció de 6 punts. En aquest cas el 1, 0, el 1, 1, el 1, 2 i 2, 1. Aleshores, què estem obtenint? Pues que, com veiem, en aquestes, les condicions per a que la superfície sigui harmònica ens permeten obtindre els punts centrals de la xarxa en funció de la primera i de l'última fila. D'acord? Això és útil per al problema que volem resoldre, ja que nosaltres els primers punts, la primera fila i l'última fila de punts, es coneixem perquè som dues rectes. Anem ara a, plantejar el problema de, per, a, per a grau 5. Eh, com el tema se mos complica, eh, anem a utilitzar el programa de càlcul simbòlic matemàtica. En primer lloc vaig a definir els coeficients, els A sub n, els B sub n i els C sub n, utilitzant un if, ja que només aquesta i varia fins a fins a n-2 i definiré aquestes equacions que em proporciona el color que hem estat dient fins ara. Aleshores, executem. S'executem per a n igual a 5. Ens les següents equacions. Perdó, tinc que executar primer això. I ara sí, iniciem totes les equacions. En principi seran, eh, si la i varia de 1 a 5 i la j de 0 a 5, 6 per 5, 30 equacions, amb les quals jo vaig a trobar els punts de les files des de la 1 fins a la 4 en funció de la fila 1 i la fila 5. Ja ah, han quedat, seran rectes que es tallen perpendicularment a l'espai. Eh, això utilitza per a calcular els punts incògnites, per a que em doni els punts de la filera 1 fins a la filera 4, no, sí, està donant-me fins a la filera 5. Efectivament. I anem a resoldre el sistema d'equacions per a que mos doni. Doncs no és més que agafar aquestes equacions que ens han eixit. Les copiem. Les veiem al solve. Així ens sobraran claus. Efectivament. si un altre si un altre si un altre a si en s'obren si s'obre D'acord, i ara faltarà ficar són les equacions a resoldre, em faltaran ficar els punts. Les incògnites del sistema d'equació no són més que les fileres que estan al mig. Així tindré que eliminar també claus que ens obren. ja tenim aquesta, tancant aquesta, i aquest és el final del solver i obtenim les solucions. El P10 serà fins a 5, P11, P12, P13, P14, P15. El mateix en la filera 2, la filera 3 i la filera 4. Anem a assignar ara els punts de la primera filera i de l'última filera de la nostra xarxa de control per al problema que ens ocupa. Eh, com ja havíem comentat abans, la primera filera són els punts de la recta situable igual a 0, que passa per els punts 0, 0 i 1, 1, és a dir, aquests. I l'última filera o fila és la de la recta situada al pla z igual a 1, val? que passa per els punts 1, 0 i 0, 1. Eh, demanarem els valors del paràmetre IB per tal de, de poder obtindre diferents superfícies de Bézier. Si ens interessa, per exemple, la, que siguin uniformes els punts de la frontera en les dues rectes, utilitzarem un mig, un, un cinquè i la B dos cinquens. D'acord? El programa ens calcularia els punts uniformement les dues rectes i es calcula per mitjà de les equacions que havíem calculat abans la resta de punts de la salsa de control, els punts de, pertanyent a les filetes centrals. Definim la salsa de control com aquests punts, d'acord? Els incluïm i ja calculem la superfície de Bessier. Bé, la superfície de Bessier, eh, si manegem la seva vista, veiem que en el cas que el repartiment dels punts és uniforme, el que en si és l'hiperboloid parabòlic. Si en volta d'utilitzar el repartiment uniforme ens interessa veure la isotermalitat de la superfície de Bessier als cantons del cub, que estem treballant, estem treballant en el cub de costat 1, utilitzarem, utilitzem valors 0,22 i 0,4 en lo que en és el problema que estem buscant, que és una, una aproximació al hiperboloid. Perdó, a l'helicoid. En sí és l'aproximació que por per de una superficie de Bézier armónica. Y este sería el final del, problema. Gracias. Adiós.